喂。 どけお前らどけお前らどけうんうんうん、うん、ああ あの出しな後悔す 後悔する 嗯。 Yeah. <laughs> おいああ何あ ぐらい付き合えちょっと寄付してもらおうか何の

おおいただなんだおおあよかったじゃんちょっと しゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。 ありがとうございました。 っしゃいいい味だありがとうないらっしゃいおお、うまいありがとうな しいな 何 Oh. 何 者のダンスを見せてやるぜ。 要给我画一 サムライ

gentlemen, boys and girls, are you ready for a cat fight? Okay, let's go! Aqui estou eu.

るとかマジ無理よ即死とお好みはーだよ意外とパワフルですね調子んよこの <laughs> これで決めますよ winning. You're amazing. 夜明けだ桐生は立花を渡さねえって腹です堂島の親父につなげ、うん、親父粟野です例の件ですがやっぱり桐生は始末します 奴は立花おりませんでした堂島組に義理書いたけじめはきっちりつけさせますええええでは構いませんよね風情の兄貴わざわざ俺に聞く必要もねえだろう この一件はお前の仕切りだ俺は兵隊として働くだけだそう言わんでください兄貴俺はきっちり筋道通してやってるつもりですよ それについて風間組にもご理解いただけますよね柏木さんどういう意味でしょう元はといや桐生は風間の頭が拾ってきたわけです堂島組でそのガキ始末すんのに風間組には特にこの事務所ごと振るってもらわなきゃ筋が通らねえ違いますかいえ おっしゃる通りですだったらそろそろ始めましょうやそうだな桐を探し出してここに連れてこい奴は簡単にはぶち殺さねえ 生け捕りにして俺の前に出すな と預け町中逃げ場はねおい分かっこそうまでして死にたかねえかみっともね裏切り者が身の程わきまえろや Get ヤクザに追われてるんでしょあんたそんな風に街歩き回ってたらまたすぐ見つかっちゃうよあんたさえよかったらちょっとうちの店に寄ってかないうちの店ちょっと作りが特殊でさ裏から下水道に降りていけるのなんで俺を助ける あんたを追いかけてんのがどういつも偉そうにしてさそいつら好きなやつなんてこの町にはいないよそれに若いいい男がヤクザに消されるなんてもったいないしまあ他に当てがあるならいいけど 分かった頼むじゃあこっち来てもたもたしてると奴らに見つかっちゃうよ 確かにあんたの店は変わってるこんなとこに出れんのか店の前のオーナーが仇じゃなかったみたいね何に怯えてたか知らないけどこんな抜け道用意してさ匂いは我慢してこの先はどこまでつながってる劇場広場の方につながってるみたいわざわざ確かめたことはないの でもどこかしら上に上がれる場所があるんだと思う出なきゃ今頃堂島組はうちの店の周りにあったいつごめんね 一ついいことを教えといてやる極道ってのはなボクシングとは違え喧嘩に負けたやつが敗者になるんじゃねえ最後まで張り続けらんなかったやつが負けるんだよああそうだろう 道の世界に KO はねえ俺はマーキリー指の一本や二本なくそうが阿波野や渋沢に頭取られようがそんなことは構えしねえんだ命ある限り何度でも早がってやるだからよてめえみたいな半端もんが 一番許せねえんだよ死ねよバカ あんたが言った通り俺は国道を張り続けなかった半端もんだ風間のおやっさんはきっとそれを見抜いてたから俺が国道になることを許さなかった本物の極道ってのは多分あんたみたいな男なんだろうそれでも俺は半端もんなりの意地 最後まで貫かせてもらうキリュウあんたが何度俺の前に立ちふさがろうがな けどぜキリやっぱクエナキはしくじったな何をしてるんだあんた見りゃあかんだろ踊ってんだよなあゆうべはなんで電話してくれなかったんだよ夜通しおめえからの電話待ってたんだぜ につまらそうしてんだおめえもこっち来て一緒に踊ろうぜキリア何を言ったんだあんた俺を殺そうとしてんじゃなかったのか用がねえなら行かせてもらうあんたのお遊びに付き合うつもりはないまあ待てキ桐生 感謝してんだ感謝風間の頭にクゼの兄貴俺にとっちゃ目の上の炭鉱だった二人を追い落とすきっかけを作ってくれた本当おめえは俺にとって福の神だ俺はなキリおめえを心の底から けてやりたいと思ったらどうせここでだってもうおめえに逃げ場はねえ話ぐらい聞いてったらどうだ 話ってのは何なんだいやよついこの前おめえがクゼの兄貴と揉めた後ぐらいによゴルフ行ってきてな甲州カントリークラブすげえいいコースだったよ何の話だおめえは知らねえかもしれねえがゴルフ場ってのは飯がうめえコース回った後のカレーとサウナ あれ覚えちまったら世の中の他の遊びがバカらしくなるぐらいだ <laughs> 世間話を聞くつもりはねえ早く本題を言ったらどうだやっぱりおめえさんは青いな世の中関係ねえと思えるようなことが実は重要なことだったりするもんなのによまあいいそのゴルフの帰り寄ってきたよおめえと 錦山の実家にまさか風間の頭が面倒を見てるって話だったからさぞかし豪華なとこだと思ってたがありゃ犬小屋だなひまわりだったか初老の園長さんお元気だったよお前ひまわり何したんだまあ落ち着けって何もしてねえ かの関係者だっつって100万ポッチ小遣いやったら涙流して喜んでたいい人だなあの園長会うなお前おめえも自分のせいで何の罪もねえあの園長さんを悲しませるような真似したくねえだろ とまあそういうことだ今おめえが生き延びたところで逃げ場所はどこにもねえんだよおめえの友人関係から住んでるアパート行きつけのラーメン屋から育った場所まで全部調べやついたらまあ悪く思うな昔から堂島組には役割があってな 組の鋭角な風間組喧嘩番長久世剣能会面倒な事務方は渋沢組そして俺は生涯つまり脅し担当な 俺楽ぜたち極道としての生き方なんざどうでもいいと思ってるいい飯食っていいもん身につけていい車でぶっ飛ばすたまには女もつまみ食いしながらな俺にとっちゃ極道なんて職業はそういった人生を楽しむための手段に過ぎねえこっちに来いや君 島お俺によりゃおめえは勝ち組一生楽しく暮らせるそして占いが惨めに死んじまうだけだあの犬小屋から錦山と一緒に必死に吐いてたばっかりなんだろうん人生無駄にする必要はねえなあ 脅しってのはそれだけかおめえてめえ話にならねえよ この女と同じになるぜこの店の前に100人はくだらねえで堂島組のもんが銃持って待ち構えてるこれでも俺仕事に抜かりねえんだなさあどうする桐生表に出て蜂の巣になるかそれとも俺と楽しい夢一緒に追いかけるか答えはおめえに決めさせてやる。 ああどうする決まってんだろ俺は行く何あんたは揺さぶりをかけたつもりかもしれねえが死ぬか生きるか大した問題じゃねえ何言ってんだてめえあんたが楽しいかどうかで物事を決めるのと同じ俺は 好きか嫌いかで決めるだけだ俺が行く理由はただ一つあんたと組むのが死ぬほど嫌だってことだギリ言ってねなら撃たれる方がまだマシだ も通用しねえってことかい ついてりゃおめえが見つかると思ってたついてたよ錦分かってんのか俺に関わるとお前もやべえうるせえこれがお前を助けてやれる最後だ町中どこ行っても組の連中が張ってるとにかく今はカムロ町を出るしかねえぞどこに向かう気だとりあえず都内を出るそれでもまだ気は抜けねえが 時間は稼げるだろう 着いたぞ桐生 適当に車走らせてきただけだ はねそうかよく味わって据えよ兄弟そいつがお前の最後の一歩 何の真似だ悪ふざけにしちゃたちが悪すぎねえか <laughs> なあ兄弟いい加減にしろってうるせえもうこうするしかねえんだよなんでこうなっちまったんだろうなどっから歯車がずれた組の命令ってことなのか錦 そんなんじゃねえうん桐生お前組の制裁で殺される人間がどういう目に遭うか知ってるか堂島組ってとこは見せしめの死体を作る天才だぜ人間がどの程度痛めつければ死ぬのかよく知ってるそれをとことん死なねえように殺すんだ生かしたまんま できるだけ長く苦しむようにだ生きたまま解剖されるような拷問されて散々痛めつけられた挙句そして後になって見つかった死体はもう人間と呼べるようなもんじゃねえ俺はな桐生兄弟として おめえにそんな死に方させられねえよ堂島組に的にかけられるってのはそういうことなんだ桐生組織に目つけられて逃げ切ることはできねえ極道には時効もねえお前も分かってるはずだこうなっちまった以上 俺も極道としてはもうおしまいだ風間のおやっさんもなけどせめておめえがひでえ死に方するのだけは避けられる人思いに知らせてやれる今俺にできんのはそれくらいしか。 ここまでさせちまったのは俺のせいなんだな兄弟頼みがある俺をここで弾いたら俺の首を手柄にしていつか組でてっぺん取ってくれ 約束してくれ頼んだぜなんだよこっちみんなみんじゃねえよ桐生頼むから情けねえこと言うんじゃねえ そんなんじゃてっぺん取れねえぞどうしたしっかり狙えよまだ死んでねえぞ撃てねえよ 打てるわけねえよやっぱり俺はおめえと一緒じゃなきゃダメだ国道として俺なんか今まで生きてこられたのもおめえがそばにいたからだ俺はおめえが一緒じゃなきゃ何やっても半端で意味がねえんだよ俺だって 同じさお互いまだガキだってことだ <laughs> つまらねえ火種つけちまって世話になったおやっさんにも迷惑かけてそれで死んで片付けちまおうなんてよ極道がどうとか言う前に結局俺は 半端なガキでしかね俺だって人思いに死なせてやるなんて言い切ったくせにマジでダセえよだよなでもいつまでもガキじゃいられねえキリアやっぱり二人で何とかして錦 今日ここでったことは全部忘れろ俺も忘れるえ俺は行くぜどうするつもりなんだカムロ町に戻る俺にはまだやらなきゃならねえことがあるんだダメだってュウおめえ本当に殺されちまうよ いやお前にもらった命だこれでどこまでやれんのかこの目で確かめてやる錦まず俺からけじめつけさせてくれお前とはこれまでだ 今日限り兄弟の縁を切らせてもらう桐生こっから先お前は二度と俺に関わるな 大阪蒼天堀の夜を彩るキャバレーグランドの支配人真島五郎そのきらびやかな表の顔とは裏腹に真島の運命は佐川という男の手に握られている3年前かつて神室町の極道だった真島は親の意向に逆らったことで 組から存在を抹消されていたやがて真島は極道へ復帰する条件として佐川からある人間の殺害を命じられる真島の標的となったその人物の名は牧村誠しかし彼女を狙う極道たちの突然の出現により 真島は思いがけず誠への殺意を失ってしまうそれは仕事を命じられた殺し屋にとって許されるはずもない行為だった